Fa'lam Anal muradati salah satu yang dimaksudkan itu ada tiga. Pertama muradun taklamu yakinan. Yang pertama yang dituju tafid ini tadi itu kamu mengetahui dengan yakin. Anau sesungguhnya yang dipasrahkan itu fasadun wasyarun. Rusak, jelek dan rusak. Lasyak kafihi nggak ada keraguan-keraguan di dalamnya al-batata. Jadi secara pasti nggak ada keraguan-keraguan di dalamnya. Memang itu pasrah masalah apa itu rusak atau jelek. Seperti kanari wal adab, seperti neraka, azab. Ya, wis ini ki aku pasrah nang Gusti Allah. Bah dilebokni neraka bah ora ngono umpama lho nggih Lah opo kok pasrah wis pasrah sumara krana awake iki mangko rumangsa dia itu perbuatannya perbuatan jahat, perbuatan jelek, perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah bahkan dapat murka dari al dari Allah. is ambek negak minuman klokok klokok klokok klokok wah kan haram kan nggak boleh kan lah tapi dia melanggar wis pasrah aku ini Bang, kok marino aku, maring ngono koplak-koplak titik <laughs> baba wis ngono. Ngombe sapu apa ngisep sapu-sapu. Tapi jelas kan sapu-sapu itu marakan jelek kan? Menjadikan dia rusak. Tapi pasrah lho, ngono dipasrahno wis wis. Wah, aku masono ngisep sapu-sapu ngene kok aku dadi utakku sarapku pedot kabeh babah. <laughs> model kaya ngono iki lho. Ana model kaya ngoten niku. ya ono dulu itu ada orang sepuh sekarang sadar dia ya, dia tobat alhamdulillah dulu itu ikut taklim sama kita itu di pondok sini itu kalau kalau puasa dulu itu kan saya ngajar santri itu banyak nah, ngajar santri puasa dia ikut ngaji padahal dia itu yang nggak puasa yang nggak sholat ya perbuatannya tapi jalannya dapat ridhonya Allah dapat hidayah itu ada ada saja. Dia itu diajak temennya ke sini ngaji. Padahal dia nggak sholat, ya nggak puasa. Padahal saya ngaji itu pada waktu itu puasa. Bahkan temennya bilang, Gus, ini tadi nggak berangkat dari rumah loh. Ini berangkatnya dari kebun binatang. <laughs> oh, betul apa-apa, monggo monggo pinarak kalau malah ngoten monggo pinara. Akhirnya pada waktu hari raya, beliaunya ini orang tua tua itu tadi yang ngaji orang tua tua datang ke sini malah ngajak melayan sama saya. Akhirnya dia cerita, cerita wis bujat wis luar biasa kelakuannya nggak ono api, eh, bahkan melantarkan anak istri biasa, ya bahkan mendolimi anak istri sudah biasa. Akhirnya dia itu nggak berani baca la ilaha illallah saja nggak berani apalagi sholat loh. Alhamdulillah pada waktu itu saya bilang nih saya ingat ada daunnya Syekh Abdullah itu Ali sufi. Uh, beliau itu berpendapat kamu jangan hinakan maksiat dan jangan bangga-banggakan toat. Itu daunnya Syekh Abdullah. Kenapa demikian? Kadang-kadang kan orang nggak mesti. Kadang orang jahat, orang jelek, orang buruk ya kelakuannya. Tapi kalau Allah ini bikin orang itu dijadikan orang yang beruntung dapat hidayah kan nggak kesulitan ya enggak akhirnya orang tadi saya omong-omongi alhamdulillah terus akhirnya sadar kan saya suruh sholat loh nggak apa-apa saya semacam ini sholat ya nggak apa-apa jadi sampean bejat mabuk balon wis main opo ngakali tapi ojo sampai ninggal no sholat <laughs> sampan kule wis elek bejat, gak gelem salat pisan oh dadi wong ngono wis plus-plus pisan ya muntang man muntang manting iya kan lah kan api blas ya yo elek to ini gak kan kanu. ya dadi bejat ta Nah, kalau takon nang jenengan, wong kok mabuk lho, gak lagi mabuk lho nggih. Lek lagi mabuk salat kan gak oleh. Wong pemabuk, biasa mabuk, biasa balon, biasa lakune elek. Terus sholat oleh lo takut takon sampean. Hah? Lah oleh sih? Oleh, makanya kula ngomong nggak ah, oleh sih. Sama sholat kula tenaken. Sama sholat. betul apa nopo Nggih mboten ta. Sama sih ana untunge. Saman laku saman elek tuh saman gelem so. Untung apa rasian? Lawi becak gagal salat ya tambah muntang-manting. rokok kok kayak ndek rokok sing rokok sing pawan jero sirwi. Soalnya gak ono keapian, gak ono harapan masuk surga. Nah masa buat jatuh ya apa? engkau paling dilebokno nonang rokok beberapa puluh tahun. <laughs> Lah tapi ujung-ujungnya nanti kan di apa itu? Oleh Allah dipindah dari neraka menuju ke sur surga karena lantaran kebaikan nih, ya kan? Makanya alhamdulillah tiangnya so, tiangnya sholat. nggih Jumatan barang kula semer wong kula sok lingi mami. Akhire mantu ngoten dadak sawal sampai anu napa niku maulud. Maulud datang ke sini. Beliaunya itu. Lah bilang sama saya, Gus, kula badhe daftar haji, yok napa? Oh, bagus, kok sugih duit kula ngoten. Bahkan ini yang lucu maneh niku kula nggih kaget Wah ini sing damel daftar ini duit campur jadi <laughs> ngoten. Yo ya mbo campur opo gak ngerti, mau campur telai mau campur opo iya. <laughs> ya. saya diem, tapi saya nggak anu, saya hanya cuma diem tapi tertawa. nggak ngomong, nggak komentar. Soalnya kan nggak oleh lek cara syariat. Oleh apa ora? Nggak oleh. Tapi saya kan siasat, soalnya kung bejat. Iya kan? Ya lek wong apik ngono gak oleh, meneh Mas Ir kondo kula. Kula badhe daftar haji, niku duwe campur. Ojo Mas, ngono kan kula ngotenaken. Soale kula Mas Ir kan ro, Mas Ir wong apik. Tapi ya wong bejat, aku nang guyu tok. Wah, rusak nang <laughs> bejat. Bisa diartikan gitu kan guyu saya. Akhirnya alhamdulillah daftar sungguh daftar. Akhirnya berangkat. Begitu berangkat ini pagi-pagi saya datang ke rumahnya setelah setelah pulang itu. Nah, supaya nggak ada orang lain. Saya ngomong-ngomongan. Tapi dia itu punya rahasia. Pada waktu di Arafah, ya itu orang-orang itu nggak terasa panas, tapi dia itu kayaknya terbakar. Panas itu kulo. Jadi koyo nih dukur niki seng ngono <laughs> jadi nih ngono. Saking pawanase. Wis alhamdulillah. Batin kulo niku alhamdulillah. Berarti dia didapat proses oleh Allah Allah dibakar dosa-dosanya. Alhamdulillah sak niki niku wis gak kenal main, yo gak kenal medok, yo wis gak kenal apa-apa. Sak niki niku dadi wong sing malam-malam jamai, ndek musala. Lho ngoten niku nggih. Jempol mboten? Jempol saya. Makanya ini tadi itu yakin ini rusak Tapi dia itu pasrah kepada <laughs> Allah. Wis, wis aku disiksa. Orang tadi itu nggak anu sampai dia itu katanya minta tolong nggak pada Allah, pada setan. Eh setan, aku cocok diganggu setan. <laughs> aku iki cocok diganggu setan. Dia ngomongin ngoten. Jadi jangan jaluk pada Allah. Karena ini jahat. Jadi dia itu pasrah tapi pasrah dalam kejahat wis bah rusak-rusak titik bah wis ngono iku. Wis lasaka albatatakan nariwal adab. Yo jelas, oleh ana wong pasrah model kaya ngono kira-kira ngono Gusti Allah dateni apa lagi? Nah, yo ndadeni ta. Iya. Wis aja sampe nantang barang jelek walaupun itu sedih sedikit. Apa mana wis pasrah aku ngene mabuk-mabuk aku elek-elek buat dicemplungin rokok, buat disiksa. Wis bah wis aku. pasrah pokok aku happy <laughs> ya rek nom-nom iye nggih modele kaya ngono dikandani ora kena ora mudeng <laughs> ya wafil afali di dalam masalah urusan pekerjaan perbuatan ini seperti kufur bid'ah maksiat tuh tapi dia tuh pasrah sadar kalau dalam dia itu bid'ah sadar kalau dia itu maksiat sadar kalau dia dia itu Kufur nggak benar tapi dia apa selalu nggak benar ya falasabila ila rodati dalik maka nggak ada jalan menuju ke ke sana wis wong jane pasrah di kuno nggih mboten wis elek wisan nah niki jadi kufur kekufuran itu adalah uh, maaf kalau masalah kufur ini ada pengertiannya itu ada dua kufur kalau secara syariat itu orang yang beda agama dengan kita namanya ku kufur yang beda agama dengan ki kita seperti kita orang kita ya-, yakini bahwa Islam ini adalah agama kita yang ben benar apa salah benar apa ragu-ragu loh saya tanya soalnya ini banyak loh sekarang ini orang orang orang kita ini kadang-kadang itu menyama me, menyamaratakan agama banyak sama lihat di api-api tak sugeng. ini Pak Geng. Turu lah isi amblas ini. <laughs> Jadi menyamaratakan agama itu banyak. Katanya agama podoai. Agama podo nggak podo. Wong Kristen lo sudah menyatakan diri bahwa agama ini yang benar Kristen. Lah wong Islam mau gak wani sih agama sing bener Islam lu gak wani. Inna dina indallahil Islam. Islam. Ini yakin agama selain Islam juga ya benar, Yakin gak iki? Lek ngucap aja kadek ragu-ragu koyo kula ngoten lho. Nggih. Ini ya aja kadek manggrang-minggring. Agama selain agama Islam berarti agama ini gak ben gak bener. Agama sah salah. Ngono lho. Niki anu agama. Jadi aja sampai dipadak dipadak-padakno disamaratakan. Ngono lho. Ngerti niki? Tapi niki aja mbok nih ngono sama dipontungi wong kok. Mati larak karo Jokowi nggih sampean. Nggih. Mati larak Jokowi nggih. <laughs> Lah niki dalam apa itu uh, eh, sare syarat kufur. Kalau mereka itu selain memeluk agama yang kita peluk agama Islam, berarti orang itu kah? kafir. Ngono kudu yakin. Ini kafir wong selain memeluk agama selain kita berarti kah? Kafir itu Qurannya jelas. Tapi kafir secara hakiki, kafir secara hakiki berarti kafir secara as asli. Benar? Jadi hakikinya kafir ia tidak mengenal Allah. Mengenal Allah cuma namanya saja berarti itu pembo. benar. Kenal Gusti Allah mek jenenge tok. Makanya kita belajar ilmu ketuhanan supaya kita mengenal siapa itu Allah. Allah. Dan supaya kita tahu siapa sebenarnya yang nama mempunyai nama Allah. Allah. Itu yang namanya kufur. Kita belajar, belajar tauhid penting. Maka dalam hukum belajar mempelajari tauhid itu tidak hanya sekedar wajibun, tapi wajibul wujub. Apa artinya? Wajibul wujub wajib di atas wa wajib. wajib. Penting banget belajar tauhid itu supaya kita tidak mus musyrik. Dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah adalah syirik. Syirik. Ngoten lho. Yakin. Yakin. Eh, lah wong musyrik iku, lah wong gak ero ya wong nglakoni musyrik gak ero. Ngelusi dari musyrik. Kenapa ngelu wis awake tambah jatuh ke dalam mus kemusyrikan? Apa kayak ngombe salah satu obat pening sakit kepala bareng wis sembuh wah alhamdulillah aku mangko mari ngombe obat iki langsung cespleng waras nggih sampean hmm. ngoten juga musyrik ya ah? sing marasno obatnya apa Gusti Allah e Hah? Lah berarti iki mau ngomong ngono tok musyrik. Ya apa zaman? Terus sampean duwe anak, rumangsa nyukupi rumangsa ngingoni rumangsa gedhekno lho ngoten niku lho musyrik musyrik bener sing gedhekno sapa sing ngingoni sapa bener ngono makane sampean niku mek sak derma ngono isine etok-etoke ngono nggih ngono niku kabeh sandiwarane Gusti Allah Lah kita mek etok-etokane pantes-pantesan Oh, pandel-pandesane aku tadi bapak tak ingonani anakku. <laughs> Ngono. di depan pada hakikinya yang ngasih makan siapa? Allah. Oh. Yakin ora sing diyakini sing iki apa sing apa mang? Hmm? Sing diyakini ya apa Allah e? Sing umum. <laughs> sing umum iku awake <laughs> ngono lho. Niki saestu niki ngomong ngomong. Mangkane anane ngaji ngiri ngeten niki. Cek sama niki bener-bener dalam apa itu ketauhidan kepada al Allah. Itu kufur. Kalau bid'ah kulub kulu muhdasin bid'ah setiap perkara yang baru itu bid bid'ah itu apa sih bid'ah itu model adanya istilah zaman rasul itu nggak ada tuh zaman sekarang ada Loh ini ada kelompok. Lah ini sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Ini banyak sekarang ini. Lah model kaya ngoten niku ya napa apa kita niki terpengaruh enggak? Kita dengan keyakinan semasalah benar kali kali salah itu sudah ada di dalam hati ki, hati kita. Ayo lek sampean pamane mulutan terus di ahno Kira-kira sama niku nyati sampean cocok apa ora? Hah? nggak cocok. Sampai ulang tahun ini Nabi mulutan. Sedangkan kanjeng, kanjeng Nabi nggak hanya sama satu tahun loh kanjeng Nabi itu. Kanjeng Nabi itu setiap minggu loh ulang tahun. Nge? Hari kelahir sampai karo kanjeng Nabi ditirakati, posoni. Poso Senin. Nge Pak Komari. Lah berarti kan ya dasar ini. Kanjeng Nabi poso Senin, <laughs> Apa gunane poso Senin Kamis kelahiran Nabi sih Senin. Loh, gak hanya setahun, <laughs> tapi Kanjeng Nabi juga niku. Loh, ngoten niku. Jadi tunggale kok ada kok model-model ngarani bid'ah, bid'ah ngene iku. Makke. Dadi ojo terpengaruh. Lah kalau enten bid'ah ana anjen jelas bid'ah, ojo ojo muring-muring. Ono lho awake sing dhewe nglakoni tapi umum tapi itu gak bener satu misal bapake mati. Mari ngono dadak tonggo tonggo diundang tidak sholat kodok ngondoki salati bapakne. Lho iku bid'ah jenenge. Sebab sholat itu hukumnya fardu fardu ain, nggak boleh diwakili anaknya, tetangganya nggak boleh. Kalau orang itu sudah meninggal, hitung-hitungannya ya seneng gini Gusti Allah kon biyen gak tahu gak sholat selama satu tahun. Ngono. Makanya saat ini saat durung kita di di hisap kali Gusti Allah, hisap dhewe. Ngoten lho. Wis, sakniki sampean winginane aku gak sadar. Saiki aku sadar. Aku saiki sadar agamis nglakoni aku aku biyen aku tau gak salat iku selama urip. Nah, iku kira-kira tak klumpukno sedina rong dina ana sing seminggu ana sing sak Ngene iki ya. Diklumpukno kira-kira jangkep enek setahun ya ora. Lah sing itu enggak usah katik tanggane, sawahe dhewe rahasia ngono lho. Tak rahasia ambek Gusti Allah sih. Bener ah. Masing-masing kan rahasia nih. Nah, lek kono kula wajah-wajah ini pernah ninggal nang salat iki rupane. Nggih. Lah, niku pompong besok niku ditakoni karo Gusti Allah cek ne salate utuh, nggih. Lah niku dikodoki. Kodoki dhewe. Lah ngodoki niku mboten ana waktune. Ya sewaktu-waktu wong kodok niku. Oh nganggur-nganggur aku tak salat kodok. Ngoten lho. dikekei kira-kira aku iki tak klompokno aku sing gak salat buling-bulinge kira-kira lek ana lek setahun lek ya utawa meneh 10 tahun bali pasane ya selama 10 tahun iku mangu di 5 5 5 sampai 10 tahun ae jangkep ta niku bisa diterima niki niku lamene kodok salat sing awake mleto biyen lho <laughs> sing gak salat aja tanggone lho lha ngeten iki Lek ana tanggane dijak ngeten ana ulama ngajak-ngajak salat model kaya niku wae namine bid. Jelas kan iki? Jelas bid. Bid. Ah, ngoten. Ana maneh kula nantos tumon waktu safar, benak safara. Dada usoli sunatan li safari. <laughs> Ngono. Wong ngoten niku ya bid ah, ngajeng Nabi gak tau salat safar kok. Wong kula pelajari napa-napa niku gak ono. Ya aja melok-melok. ngoten oh salat ya apik mosok sapa sing ngarani salat iku elek salat yo apik lah sing sapar ni mang lho sing gak apik ngono lho beneran iki maro salat libiril walidaini warang ngene iku bid'ah kan nabi gak ono salat libiril waliden gak ono tuntunan nabi banyak bid'ah ada jadi awake dhewe sing jelas-jelas bid'ah yo yo jelas awake dhewe duwe kebenaran ning jero ni ah ati ono dasar Quran ha hadis ngono lho Wale tahlilan bid'ah, tahlilan bid'ah dere sapa? Ngirim mau mati bid'ah ngono. Lah ono tahlilan bid'ah. Selamatan bid'ah dere sapa? Lah barang nek surat Al-Hasyr disebutno, walladzina amanu walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladzina sabaquna bil. Loh. Ah, kata-kata kuna itu berarti orang yang mendahului ki kita wis mati dereng oh, ini dibaca no di, di ngapu istiq lah kan gak istighfar to wong kalima kalima dekiriku ake lah istighfar kan makili iso moco la ilaha il Allah yang moco Allah al Allah yang moco sholat nulu kadang-kadang gak gak ro dalile ngarani bet niki ojo wis masalah ini kok cari perang tanding wis jarno ae ya cuman jane kata diderengki lo kadang-kadang lek apa terlalu ngurusi wong kan malah derengki ya nggih ya Emang apa ya nopo ya wis niku kang gawe dewe-dewe ini ngene wong gagal ngaji ya wis ngono lho nggih makanya golek guru kudu kredibilitasi ilmu nih jel ah, terus wal maksiati maksiat maksiat niku kuwatah macam ribuan nggih maksiat niku ka kata mangkane lek ana maksiat aja maksli aja maksliut <laughs> ana maksiat aja maksliut ya <laughs> mali gak karuan ku nggih dadi pokoke sing paling penting awake dimang laku ya apa bisane a ah, api Wasani muradun tak lamu kot'an anau solahun. Ada yang dimaksudkan sesungguhnya tafid itu sholat bagus. Satu misal kayak contoh jannah. Dia dia itu pasrah. Tapi dia perbuatannya perbuatan mengarah kepada sur surga. Yo sholat, yo poso, yo laku sing becik. Ngono lho. Lah niki terus akhirnya dia pasrah na Allah wis mbok aku pokok ku apik ngene iki. Engko insyaallah ngaku kan oleh suar Oh, tak pasrah nang Allah surga insya Allah kita oleh suar ini pasrah ya mesti oleh surga ini mau ngapi tunggalnya sampean niku umpama nandur nandur gobis dicempencep no ya di rumah ya di openi disiram ya di mes ini masalah urusan gede no itu urusan sampean lu tenan lo ini Pak Sul Lasan urusan sampean sih sing gede no urusan al urusannya Allah tapi sampean anak bendina ini kudu nyirami ngunut kan Lah masa anak yang ngono tok, anak njaluk duwe dikeki duwe disangoni, yo dikeki jajanan, yo dikeki mangan dan sebagainya. Lek loro yo diobatno. Lah ngono sih, dene masalah urusan gede, urusan apa urusane Gusti Allah. Dititik sing api lama. Dene elek api yo urusane Allah. Sebab apa awake wis tak didik ah, api ngono. Wal imani iman wasunati lan sunnah lakune rasul. Dari sementara ada orang banyak yang mengatasnamakan sunnah rasul sunnah rasul, tapi wong ancene sik kenal ngaji sik wingi sore. Jadi apa-apa di titik itu sunnah rasul di titik sunnah rasul. Kancane koyok koyok gak sunnah rasul. <laughs> Nih gini sing ora kebenan nih mau tenyu. Padahal sing kancane ku Islam wis wis suwe wis puluhan tahun. Nah jelas ya sunnah rasulnya lah wih akeh wong sing Islam sing suwe toh. Lah wong sik kenal Isam sik wingi sore iku lho ambek ngingu jenggot, nggih kan? Celanane dicingkrangno titik-titik sunah rasul sunah rasul. Lah nggih ngoten sih niku. Mara kapan <laughs> ngaji niku pengajian ini kitab hanya mengkumek situ kitab kuandele sak meni apa fado fado ilul amal wes ganjaran ganjaran wah lele ngaji dek ini dipentungi lele masalah wong hanya ibadah kok krono ganjaran ibadah ora kena krono ganjaran. Tunggale ana wong mereman datane kepingin buruan ae. Sik jam loro wis angen-angen oh, bayaran apa. Akhire ya malah nyambut gawe lemot. Nggih mboten. Nek nyambut gawe lek gak kate krono ganjaran nak seru Gue mesti aku masono sruwegep ngene engko lek ya lek juragane mbuwene engko lek ya ditambah ta. Iya. Ya ora kate anu, mesti diburuwi ya mosok katene doyan kringete wong. Lah ngoten ah. ngoten lho lha nek masalah ganjaran-ganjaran kok pentungi biasane <laughs> jane eh, jadi wong ikhlas itu gak arep-arep ganjaran gak arep-arep suar gak arep-arep paha pala yo wis apa jare mbuh Allahumma mbuh ngono tok lho wis pokoke sing penting awak iki mangko lelah laku mung sak dermo ngono laku yo mek sak dermo ya te apa meneh ah niki wasunati widalika falaka irodatu wabil hukmi jadi maka bagi kita menghendaki yang demikian itu sudah ditetapkan oleh Allah kalau kita ini perbuatan kita bagus mau terus mana keuntungannya ya bagus barang siapa yang menan menabur mesti kita itu akan menu menuai mesti panen apabila kan nandur mesti panen wow tunggalin wong wah kula anu ngenteni panggilane Gusti Allah bar kemang durung kaji wong sugih ngono ya nek kula ngenteni panggilane Allah ngenteni panggilane Allah ya sampai sak pirang-pirang tahun ya ora oleh panggilan lain nang panggilane gawa KTP gawa apa surat nikah kene ambe <laughs> apa ku jenenge daftar nang depak nang bank lah yo mari ngono ngenteni lunga kaji awake budal iki kan lah mek ngono lunggu ngenteni panggilan pas sapa manggil dapur <laughs> <laughs> ora daftar. Lah ora daftar kok panggilan ndek-ndek. Tunggale niki kono ora gem sawalan iki kurang enten hidayah. Wong hidayah wis dirabi wong <laughs> enteni ae. Lah nggih, lah mangkane teng ngriki niku ya aja ngono. Kok ngenteni hidayah. Wah, wis ngerti salat iku penting ya salat. Terus ana muane, lan opo sampean iku salat-salat? Hmm. Salat iku anu ora perlu salat-salat poso ya perlu awake luwe-luwe. Wong urip yo ngene mlebu neraka swarga yo jere Gusti Allah diwapun mengkrewak. Nggih. Dadi wong niku ya laku sing bener iku tuju. Engko lek kapan lakune bener karo Gusti Allah diarahno nang ngene swarga. lelakune elek apa meneh pasrah nang elek ya nang roko iku mangko wis kon biyen wis pasrah kok yo kene panggonanmu <laughs> wong calon nang roko ngono lho pasrah-pasrah elek mangkane men pasrah-pasrah sing apik <laughs> mawon laku sing apik terus pas pasrah nandur di rumah sing apik pas pasrah baru kok asil. dadi anu tinggal ngeten iki insyaallah sampean ngaji tauhid niku kok barokah temenan barokah sampean. Sebab siapa nih wong mengenal Gusti Allah, Allah itu yang memiliki segala sesuatu. Perkara pangan, perkara apa, engko Gusti Allah dilalah kersane Allah Allah, ono. Oh sampean enggak kenal Gusti Allah ya ora, kenal jenenge tok lek muwa to sampe lambene jeber. Lah kenal jenenge to Allah Allah Allah Allah mek kuwetek Tapi garu Allah. <laughs> Lah gitu, melok toreko puluhan tahun enggak dadi wali. Wah nggih. Pada model kaya ngono. Kenalan Allah iku penting. Kowe sampean dikenal Gusti Allah, wis jelas. Sampean ora kate njaluk pun iku lho wis eru karep sampean. Ro enggak? Ora kate njaluk, aman. Kula nu mulai zaman cilik sampai tuwek niku kula ndonga ya Allah lek bungi salat tahajud kan mboten ati. Kula kapan anu nggih bungi ini salat sunah, salat sunah kadang maring ngono terus zikir, mari zikir sampai esuk, mari esuk ning ndonga nggih bareng karo arek-arek niki. ngimami salat subuh. Kowe ndonga kulo, kulo kan ndonga kaya yoyo ta. Mau sing ndonga Allah sing didongani Allah pandonga pandongane Allah lha gak bener. Nggih mboten. <laughs> Tunggale tunggale wali-wali niku Sunan Kalijaga, kepethuk Sunan Bonang. Sunan Bonang kate dirampok. E beng jebeng iki Mas mung sithik, kae luwit, kae lumas. Lho, apa leren ndonga ndek sore kono leren poso? Mulekan bengi ngono. Ora. Jadi Sunan Bonang langsung ngoding ke lubeng emas. Lho, langsung deh kudu diwaslon karo Sunan Kalijaga em, emas. Masa kan donga sih? Nuding kersane al, Allah sing didoding kersane Allah. Lho ngono dadi emas tenan. Iku lah namine idugen. Itu geni, ngono lho. <laughs> Sampan idune napa? Itu basi napa itu Hah? Sampan itu basi napa itu lah ibune buasin ngono katanya menghasilkan makbul lho lah ibune wangi ngono panggil <laughs> mboten sampan dungo sampan makbul ora ini mengani ku kadang kadang suwun mengani mu enak itu ae nggih man jaluk urip penak urip sugih urip ora tau kekurangan suwun dengane ngono tapi ngenal Allah sing duwe apa-apa garo tunggale sampean umpama medayoh ya medayo nanggene salah si cine tiang. Terus dilalah sing gak ada griyon niku begitu baik. Jenengan di sugu sugui, oke? Okay? dari wedang sampai macam-macam, dari panganan macam-macam. Di sugu noten sampean. Terus sampean niku mboten ngereken nanggene sing sugu-sugu. Sampean ngereken nang suguhane. Kira-kira sing sugu-sugu niki mangkel apa ora dijak ngomong ya ora ngereken niku. Dijak ngomong karo sing sing sogo-sogo niku lho ora ngreken ngetowi wet lek mangan ngombe sampe saenake. Piye enake ya ora ngreken. Kira kira jangan pegel ra lidayoi. Asline sampean kaya iku lho. Ngono lho. Dadi sampean nek urip donya niki asline di disuguhi kabeh karo Gusti Allah apa kebutuhan kabeh iku ono ning ngarep sampean iki. Tapi sampean gak ngreken sing sogo-sogo ngono lho. Ngerti ya iki apa ora? Ono sing nyasar iki bang pengertiane. Dadi sampean disuguhi karo Gusti Allah macem-macem sampai wong wedoke disuguhi kok cara pik. Lho ngene iku lho tapi gak eling sing sugum-sugum sapa gak eling. Mangane hadirno Gusti Allah nek tengah-tengah hidup kita ngoten lho. Dihadirno Gusti Allah aja sampai lah lali eling ngerti lan wer telu niki lho eling ngerti wer weruh lek sampean eling ya berarti sampean gak lah lali terus ditambah weruh ditambah napa namine eling ngerti weruh lah niki jangkep sampean sempurna makrifat sampean lah sampean gak eling situ ayo ora kadang nggih mboten pengok malian wong gak eling leres niki Wong gak elinge padha karo eh, padha karo lali. Wong lali padha karo ma mati. Padha karo mayit mlaku ndek embong birawiri <laughs> ngono lho. Mayit ngono lho. Gendong mayit. Mayit ngesak ma. Ono omah kaya istana tapi penghunine mayit. Wow, saat ini malah ada kuburan-kuburan bagus. Makanya kanjeng Nabi Dawuh, wala taj'alu buyutakum kuburan. Jangan jadikan rumah-rumah kamu itu kubur. Oh, kuburan koyo is. Ono kuburan koyo ho. Hotel berbintang. Penghuni ini po. Pocong. <laughs> Penghuni ini pocong. Karena apa? Orang tahu sholat. Omah wapi tapi orang tahu sholat. Sholat. ngono lho nggih Pak Narto <laughs> make penghuni-penghuni omah rumah mewah tapi enggak salat iku mayit ngono sampean kadang-kadang ngono kaya-kaya sungkan ya ah? <laughs> mlebu nang omahe sungkan padahal iku mangkopo ojo <laughs> nang hakikat itu tuwenang ae nggih sampean opo ya e?